Agora que tá tudo pronto, vamos ser pro desafio real. O time que perder faz sofrer eliminação. O objeto mais votado no próximo episódio será eliminado. O desafio é uma batalha. É pele quando todos os membros morrem calça, pompa, camisa, chapéu legal e tuito morrendo. Parece que os vencedores vão perder. Balde de água e celular droid morreu. Escreva no comentário a palavra do personagem que você quer que seja eliminado. As palavras maiúsculas de uma frase não vão contar. Votação acaba em 13 de abril.